explosão aqui dentro do Rica, Bidala, agora, acho que é o gasoduto, dentro do Rica aqui, ó. Agora, nesse instante, ó, é o poeirão aqui, ó, dentro da, dentro da sede do Rico. gasoduto estourou, vai derrubar tudo. gasoduto, gasoduto estourou aqui dentro da tá fazenda do Rio. 丈イ大丈夫